Prije svega želio bih vas pozdraviti ispred e, OKC Brašević i mreže naše društvo i hvala vam što ste došli na prezentaciju brošure proračun za građane. E, to je biti brošura koja radimo u stopu projekta Pravo na grad koji implementira mreža naše društvo uz podršku e, Fonda otvorena društva. Ova brošura je samo jedan od dijela tog projekta, samo jedan dio te čitave priče. A s nama su danas i Majda Žekić ispred Centra za stupnološku podršku i Marin Bago iz Udruženja Kultura koji su inače uz OKC Andrašević članovi ove mreže našeg društva. Prije nego krenem, samo htio naglasiti da ova brošura ću samo i dio tog projekta, unutar kojeg su rađene još neke stvari poput fokus sa mjesnim zajednicama, istraživanje javnog življenja građana sa nivou zadovoljstva usluga koji je grad Mostar, koji su nadležnosti grada Mostara i istraživanje isto tako koje je sa studentima. Tako da prije nego na sam budžet, prepustio bih riječ kolegici Majdi da malo više nešto kaže o istraživanju i zašto u biti to istraživanje bitno i šta je to što je prethodilo izradi ovog dokumenta proračuna za građane. Prije nego što Vlada kaže nešto više o samom budžetu i o priči kako je to sve vezano za građane, a to čisto znači da napomenem da smo mi prije nego što smo uopće započeli priču o budžetu radi istraživanje za zadovoljstvu građana stare javnim uslugama. Jer na kraju krajeva eh, građani stare su korisnici javnih usluga koji su važnosti grada i jako je bitno da se problemi lokalne zajednice stvarno stavljaju u funkciju interesa javnosti, tako da je cilj nekog tog istraživanja bio u prioritetne usluge koje građane smatraju najlošim kako bi se upravo osvrnuli na te probleme. U tom istraživanja mi smo ispitali 67 ispitanika u 67. domaćinstava u gradskim i prigradskim područjima, znači bilo je riječ o nekom terenskom istraživanju i mreža našeg društva, odnosno Centar za psihološku podršku je izradio upitnik kojima se treba mjeriti zadovoljstvo javnim uslugama koje su nadležnosti grada. Rezultati su pokazali da su najlošije ocijenjene usluge od strane građana, zelene površine, urbanizam i građanje, imovinsko-pravni poslovi i privreda i sve te usluge su u biti ocjenjivali pomoću nekog seta stavki i u skladu sa nadležnostima određenih odjela gradske uprave, a se isto tako pokazalo da postoje tri stavke koje su neovisno o tome kojim uslugama pripadaju najlošije ocijenjene a to su bile održavanje lokalnih cesta i ulica, stanje lokalnih cesta i ulica i kvalitet održavanja čistoće na javnim površinama. Ovi podaci su nama bili stvarno od velikog značaja kako bi se nekako stvarno mogli osvrnuti na to šta je ono što građanima najviše smeta u gradu, a da gradska uprava u stvari može djelovati na to. I u nekim narednim fazama projekta namjeravamo nekako ući u svaku od ovih četiri oblasti i nekako se malo detaljnije i dublje pozabaviti pitanjima koje stoje iza što se tiče samog ovog dokumenta, e, proračuna za građane i procesa koji je slijedio izradu ovog dokumenta, e, on je u biti bio motiviran upravo ovim istraživanjem i da vidimo na koji način su upravo ove potrebe građana e, reflektirane kroz sam budžet. Kao što znate, od 2008. to ne treba više ni ponavljati, u gradu Mosta nema, nema izbora, tako da u biti nastao jedan ono, između građana, između gradske uprave grada Mostara i gradonačelnika gdje se nalazi na nekom međusobno nerazumijevanje, tako da često građani adresiraju neke stvari prema gradskoj upravi koji uopće nisu nadležnosti gradske uprave. Često se provlače neke priče, ali građani nisu dovoljno informirani na koji način se donosi budžet, na koji način se pravi budžet, na koji način se puni budžet. Tako da je u biti naš cilj bio s ovim e, proračunom e, za građane. ne toliko da se bavimo nekim analizama, da dajemo neke svoje ocjene o nekom trenutnom stanju. Više nam je cilj bio da na neki način educiramo građane i motiviramo građane i zainteresiramo građane da na neki način uče u budžetu, da vide koje su to, koje su stavke, kako teče sam taj proces i onda na kraju krajeva da se kasnije mogu uključiti u neke procese i utjecati na samo donošenje nekih stavki, o tome će malo nešto više kolega Marin kasnije. Tako da nama bilo najbitnije je da ih informiramo koji su to pojmovi, šta je bitno za, jedan proračun, šta su prihodi, šta su rashodi, kako se uopće puni proračun grada Mostara, kakvi su neki političko-ekonomski kontekst i donošenja budžeta i donošenja odluka o tome kako, na koji način će se puniti, na koji način će se trošiti, tako da nismo htjeli ulaziti neke dublje analize, a, ali ono što je zanimljivo i na što smo se osvrnuli u ovom dokumentu, to je usporedba grada Mostara sa drugim gradovima slične veličine. Tako po zadnjem popisu možemo vidjeti da je grad Mostar, ako se nema spao na petom mjestu u broju stanovnika, šestom, tako da i Bijeljina, i Tuzla, i Zenica imaju više stanovnika od Mostara, a recimo kad smo radili neke usporedbe unutar ovog dokumenta, ono, pokazuje se recimo da grad Mostar ima veći budžet od tih gradova, da, daje više novca za administraciju, za plaća, da na neki način da građani nisu toliko zadovoljni sa razinom usluga koje dobivaju za to zašto, ono, zašto plaćaju. Tako da na neki način želimo kroz ovo malo potaknuti građane da se više zainteresira i Na kraju krajeva dobili smo i uh, uh, gospođe gospođe Madine, uh, obećanje da će se održati javna rasprava u budžetu ove godine, međutim nema ništa konkretno oko toga, tako da i tu pozivamo građane ako se to dogodi da, se, da dođu, da se uključe jednostavno, da se malo više zainteresiraju za proračun grada Mostara, ali na ispravan način, dakle da znaju nešto, konkretno da znaju neke podatke, informacije, ne da se vode nekim kultnim pretpostavkama i na taj način djelati ta suradnja na razini e, grada i građana može biti i produktivnija i, korisnija. E, sad bi samo pozvao kolegu Marina, još malo da se osvrne na sam proračun i na neke stvari koje tu možemo naći, a isto tako i na neke primjer uspješne priče koje smo doživjeli u zadnje vrijeme vezano za odnos između gradske uprave i gradonačelnika i građana još vam se jednom zahvaljujem što zaista pratite naš projekt, ona nam daje vjetar leđa i, i lakšu pregovaračku e, ulogu, poziciju kad razgovaramo sa institucijama o ovim problemima. Znamo svi da nema izbora i mi smo se stvarno godili ništa što mi možemo uraditi, ne možemo stvoriti izbore, što je to što možemo uraditi onda smo vidjeli jasno nam je svima da grad Mostar ima budžet koji nema i da se svake godine on realizira, dakle život ide svojim tokom. Kada je ta problematika u pitanju, htjeli smo prvo vidjeti i to je sam mlađa ročina govorila, e, za što su građani najzainteresirani kako bi pričali o stvarima, o uslugama gradske administracije, ne mora imati osnovne informacije o budžetu, o tokovima novca. Ako to ne razumijemo, barem na, na najnižoj razini, teško da ćemo ostvariti e, neka svoja prava i neke svoje želje i potrebe. Zbog toga smo uradili ovu brošuru kako bismo malo približili čitav taj proces. E, 11. mjesec je po zakonu budžetima bio mjesec gdje se vrši javna rasprava za budžet za narednu godinu. U Mostaru mi se ne sjećamo da je ikad bila javna rasprava, da je ikad dobio priliku da kaže e, ono što ga brine, e, ono što mu treba, dakle, potrebe i želje građana se totalno ignoriraju. Mi smo dobili obećanje od gradske uprave da će biti javna rasprava za budžet, međutim, evo, po zakonu to trebalo biti 11. mjesecu još uvijek nema. Iščitavajući ovu brošuru mogu se primijetiti mnoge, interesantne stvari za vas, kako pa pozivam da, da malo to detaljnije analizirate. Recimo, građani su najnezadovoljniji sa zelenim površinama, a kad iščitavate ovaj budžet, vidite da Mostar ima milijon i 250 tisuća za zelene površine i isto toliko za održavanje čistoće. Dakle, to nisu mali novci. E, kad su samo zelene površine u pitanju, kako bismo jednostavnije objasnili ovu problematiku, dakle, novac u budžetu je tu, on se potroši svake godine, a vidimo kako je stanje zelenih površina, kako je stanje kada je čistoća u pitanju čitavo vrijeme. Nama se servira priča kao ima pet poduzeća, pa se ne mogu dogovoriti, ali kad stavite nekako u okvir E, dvije jednostavne stvari. Imamo budžet, imamo zelene površine, nemamo krajnji rezultat. Dakle, građane ne interesira koliko postoji javnih poduzeća. Nama je jedno, postalo jedno, pet, sedam, sto, pedeset, nama je bitno da je čisto jer ima novca da se to očiste. Jer mi želimo priču svesti na tu razinu. Da, e, e, još ćemo naći također neke stvari gdje recimo Mostar ima razini grada ured za branitelje, iako je to postalo na županijskoj razini, ured za branitelje za koji ne, znamo točno čime se on bavi, ali 28 uposlenih ljudi. I to je sigurno možda milion najmanje e, godišnje e, da bi se financirao taj ured. Dakle, ima mnogo nelogičnosti, kao što je kolega Vlado govorio, Mostar ima veći budžet i od Zenice i od Tuzle i od Bijeljine, ako ima manje stanovnika. Dakle, mi imamo nešto novca s kojim se može raspolagati i s kojim se može unaprediti kvalitet življenja. Mi imamo izvješće revizije koje govori za, grad Mostar da nije prikupio dovoljno sredstava u svojoj nadležnosti ni da nije transparentna potrošnja. Dakle, mi imamo i tekako u čemu razgovarati. E, mnogo se stvari može uraditi u praksi iako nema puno pozitivnih primjera, ali evo ima jedan. Ja živim u eksperimentu, u naselju koje je, plivalo dugi niz godina, sada imamo uređen park, neki dan i prosjana trava. E, mi smo vidjeli kao stanari slučajno da se u budžetu grada Mostara uređenje parka u eksperimentu već provlači treću godinu. Nitko to nije znao. I kad smo mi to vidjeli, organizirali smo se, smo u gradsku upravu i sad imamo par. Dakle, niko građanima ne može pomoći ako nisu informirani i zainteresirani. Da mi nismo bili zainteresirani za tu situaciju silom prilika jer smo plivali, bila nam ugrožena egzistencija. Tek kad smo se zainteresirali vidjeli smo da, da mi postojimo u budžetu, da je naša problematika uključena, samo nam nitko nije rekao. Dakle, pozivam sve kvartove, sve stanare da, se malo zainteresiraju za uređenje svojih dvorišta. Puno je nama informacija servirano tipa vi ste dužni za svoja dvorišta i tako dalje, koje je dvorište najsređenije, motivirao se građani da sami sređuju svoja dvorišta, to je uvijek, ali mi imamo zakon o komunalnim djelatnostima i, i, gdje sve u njemu lijepo piše i što, su sve zelene površine i tko je dužan to servisirati, odnosno održavati, ne samo održavati i unapređivati. Dakle, mi ovim projektom želimo stvari sve, svesti na normalnu razinu, a to je budžet, to su želje i potrebe građana i, realizacija svega toga, odnosno kontrola. E, ovo bi bila prva faza projekta. Druga faza projekta će biti da ćemo zaista ući u ove četiri oblasti i vidjeti e, točno i konkretno što se sve tu događa, na koji način se sredstva troše, kakav je nadzor i na kraju krajeva jesu li, e, što, što građani kažu na, na kvalitet tih usluga. Dakle, stavit ćemo stvar jedan tržišni okvir, to je ono što plaćamo i to je ono što, što dobijevamo za To će biti druga faza projekta i već vidimo da će biti mnogo interesantnije stvari dakle kada, su zelene površine u pitanju, kada su imovinsko e, pravni poslovi i odnosi u pitanju, imamo mnogo problema o kojima se ne govori, problema tipa koliko grad Mostar ima objekata i prostora u svom vlasništvu, koji koristi, pod kakvim uvjetima, imamo li svi ista prava, iste uvjete ako želimo koristiti vrste, prostore, površine i tako dalje. Dakle, tu postoji čitav niz i mogućnosti i prilika koje mogu osigurati jedan kvalitetan razvoj grada Mostara. Zahvaljujem vam se još jednom i nadam se da ćete pratiti e, isto ovako naše aktivnosti koje će slijediti u Hvala vam još jednom. Hvala Marine, e, ja bih sad pozvao ako ima neko pitanja, tu smo naravno za odgovore i za razgovor nakon, nakon nekog zvaničnog dijela, tako da možete nas ili sad pitati, pitanje ili kasno nekog